¿Qué onda amigos de YouTube? Estamos aquí de vuelta en el canal con un unboxing y primeras impresiones de unos tenis Pirman que verán a continuación en un clip musical como el video anterior que realicé, así que vamos allá. Like a hell Yeah. Hellcat. Yeah. Ahora si ver ese pequeño clip de, música, del unboxing de estos tenis, nos podemos emocionar un poquito que, bueno, principalmente son unos tenis de Ronnie que están muy, muy prometedores, que tienen un estilo muy bueno, un diseño alto y realmente elegantes al mismo tiempo de que son deportivos. Así que realmente son unas, unas muy buenas desde que los vi en la tienda me, gustaron y realmente el precio es muy bueno ya que están en unos 438 pesos mexicanos que serían como unos 25 dólares así que está muy bien el precio, la calidad es buena y vamos a dar nuestras primeras impresiones y unos detalles técnicos para estos tenis. Empecemos con un poco de historia de la marca Firma. Firma es una marca mexicana dedicada a la ropa y calzado deportivo pero también tienen ropa casual, tenis casuales, acá todo bien. Este, tienen una gama de tenis de fútbol que espero poderles traer en un futuro cercano o menos no tan lejano. Y vamos a empezar con estos tenis Floating Run que son de Pirma, son unos tenis con un material textil, una sola muy buena y un interior demasiado cómodo pero eso les voy a ir detallando poco a poco en el video. Como la mayoría de los corredores habrá, los tenis para correr deben ser ligeros, cómodos y no se te debe sentir ninguna incomodidad mientras lo estás usando. Entonces, Pirma se encarga de eso con una, una carcasa de un material textil muy ligero, muy suave y realmente cómodo en, unas ciertas, en ciertas zonas del interior y una suela que sirve para lo que es amortigua, te da apoyo y tiene flexibilidad para tus pisadas. Así que son unos tenis que les tengo mucha fe, los estaré probando y en unas dos semanas o un mes de uso les daré ya mi reseña con todos los aspectos técnicos que ustedes deben saber y mis comentarios más sinceros para si los recomiendo o no estos zapatos. Como ya les dije, la carcasa es un material textil de una sola capa en la parte de enfrente, pero con unos refuerzos que se pueden notar aquí, ciertamente en la puntera, y una talonera de plástico interna que nos dará un buen soporte para cuando nuestro pie esté dentro del zapato. Y pues también es muy ligera, aunque no es la más ligera de Pirma, hay otros modelos más ligeros, pero se los iré trayendo poco a poco. Seguimos con el interior, que lo primero que me puedo percatar es que está muy acolchado de la parte de atrás, del, tendón de Aquiles, perdón. Tiene aquí un, extra de acolchonamiento y pues la suela es flexible, como ya les dije, soporta tu peso en la parte de atrás y la plantilla interna es una plantilla demasiado estándar este, si no te gusta como amortigua pues sí, yo creo que te recomendaría ponerle una, una, plantilla extra a tu gusto porque realmente es una plantilla pues no tan acolchada pero tampoco tan ligera y es cómodo, el zapato es cómodo cuando lo usas, cuando corres, cuando caminas y realmente tengo muy muy buenas expectativas en estos zapatos porque desde que los ves pues dice wow, estos zapatos son de una gama media o media alta. Entonces, proseguimos con la parte de, la lengüeta y los cordones. Este, como pueden ver tiene un sistema de cordones muy elegante y a la vez eh, estilístico y pues son unas agujetas ligeras, blancas, este, delgaditas, hacen bien su trabajo y aparte con las con los ojales, cinco ojales aquí y dos ojillos más arriba, este, tienes un buen ajuste en tu zapato. Realmente, ¿qué más puedes pedir para unos tenis de correr que sean cómodos, que sirvan para amortiguar, que eviten lesiones, que tengan una transpiración buena porque es un textil que transpira? Eso sí, no se te ocurra brincar un charco o algo así con estos tenis porque todo, todo lo va a absorber su zapato, ¿eh? el agua la va a absorber enseguida y pues no, no es cómodo estar corriendo con unos zapatos mojados. Entonces, yo creo que estas serían mis primeras impresiones de estos tenis. Realmente me gustaron demasiado, el precio pues ya les dije, 438 pesos, es un precio muy muy bueno. Y tienes unos zapatos de una gama media, media alta que te van a rendir lo que tú les pidas. Así que esperen mi reseña en dos semanas, un mes quizás, para darles unos comentarios muy, muy concretos. Espero que les haya gustado esta revisión de unos tenis de Running Pirma Floating Run con una tecnología muy buena. Y pues si es así denle like, dejen su comentario si tienen alguna pregunta, inquietud, etc. Y compartan este video para difundir esta marca firma que también es muy muy buena y es una marca mexicana que para mí es de las mejores y realmente necesita más, más que, la conozca más gente, que le den una oportunidad Espero que ustedes que también este video se, animen a darse una vuelta a firma o entrar a su portal porque tienen este, productos de muy buena calidad y la marca es mexicana, estos tenis son hechos en México 100% confirmado, lo dice aquí adentro, pero pues, no se los puedo enseñar porque es un relajo enfocar, así que eso es todo por hoy, espero les haya gustado mi video y si es así y no están suscritos, que esperan para suscribirse a este, el mejor canal de reseñas de tenis deportivos de marcas 100% mexicanas. Nos vemos en el siguiente video y cuídense mucho.